nosotros estamos trabajando. Y fue en ellos y la policía allá y llevan a este preso primero y después fue y me agarran a mí. Ellos nos sacaron y de, trabajo, no la trabajo de pollo Nos montan en la guagua los dos, y nos llaman para el cuartel, dándonos pelea trompada los dos. y que nos robaron una pistola, pero no, tú nunca le has la mano a la pistola. que de un policía que se a Juan. Y yo le dije, pues nosotros no tenemos pistola, ustedes no tienen pistola, pues te van a playa hoy y nos daban pila de y me, nos metían funda en la cabeza. pero todavía no van a hablar. Y agarrándonos, lo tiraban al suelo, dándole trayones, y trompilas de galletas y trompas, y los testigos hacían así apretándolo Y no estoy diciendo, pero déjenos ir, porque nosotros sabemos de eso, y como quiera dándonos. Bueno, cuando nosotros estamos trabajando, eh, llega la guacola de Cris. Y el que va atrás me dice, ese es el muchacho. Y yo me quedo sorprendente porque yo no sé de qué, qué tipo me está hablando. Y me dice que ese es el muchacho, y cuando el, policía me agarra, digo yo, comando, pero déjeme tranquilo porque yo no, yo no sé de nada, porque me dice, ese fue de la pistola. Y me agarran y me tiran en la guagua. Y cierran la puerta y me dice, cállese, no habla nada, y comienzan a entrarme a golpe y una vez. Entonces, el mismo tipo que se le pide la pistola al policía, dice que no era yo, que dice que era el primo mío. Después que están cansados de darme golpe, porque me dio una galleta por ahí, que eso me duele por dentro todo, que yo siento que eso se me explota. Entonces se devuelven a buscar muchachos y conmigo hay esposado porque no me quieren quitar la esposa. Todavía estoy yo marcado de, las esposas porque me estaban apretando. Y vienen y lo buscan a él. Y le dicen, son los dos que saben sin saber de nada. Son los dos que saben, los dos que llevan a los presos. Y cuando llegamos allá, cuando vamos en el camino, comienzan a darle golpe ahí y a darle trompadas diciéndole, habla que tú eres que sabes de la pistola. Y eso hay que ponerle un alto porque esa gente están dándole golpe a que no se lo merece. Y los verdaderos delincuentes son los que están presos. Nosotros los que estamos trabajando. Nosotros, nosotros ni siquiera sabíamos de que esa gente estaban hablando. Y dándole golpe ahí adentro de la camioneta. Cuando llegamos allá, nos entraron en un cuarto. Y ahí lo dividieron para un lado y a mí para otro y comenzaban a darnos golpes. Y la cabeza nos la metían en funda negra y, y, y aficiándonos ahí adentro y nos preguntaban, si ustedes no tienen hijos, tampoco van a tener, y nos apretaban los testículos. A eso hay que ponerle un alto. Porque Joel Martínez ahora le ha cogido con todos los muchachos que él quiere meterlo ahí medio, él lo mete ahí medio, y dice que, eh, esa pistola se la robaron, pero que ni él mismo sabe dónde dejó eso, porque él lo que vivía era borracho en los negocios. Yo, mi mista responsable, lo llegué a ver a él. Y a la policía son responsables de lo que le pase a ellos.